කාර්ය මණ්ඩලය නියෝජනය කරන නිලධාරී මහත්මියනි මාධ්‍ය අංශය නියෝජනය කරන මාධ්‍යවේදී මහත්මයනි අත වශයෙන්ම මේ මේක ගැන මට කතා කරන්න හිතුනේ මේ ආයවයි පිළිබඳව සමහර විට අපිට මේ සභාව තුළ ඉදිරිපත් කරන අන්තිම ආයවැය වෙන්නටත් පුළුවන් කියන සැකය ඉතින් අද වෙනකොට මම හිතන්නේ අපේ ගරු සභාපතිතුමා සිව් වතාවක් අපරාජිතව දේශපාලන තරගෙන් දිනලා සභාපතිවරයා හැටියටත් අපරාජිතව සභාපතිතුමා අවස්ථාවේදී ඒ වගේම මම මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මේ සභාවට තේරීපත් වෙච්ච දවසේ ඉඳලා ඒ අවුරුද්දේ ඉඳලා අපරාජිත අයවැය වාර්තාවක් සකස් කරලා වැඩි ඡන්දයෙන් සභා සම්මත කරපු දක්ෂ සභාපතිවරයෙක් හැටියට මම එතුමා හඳුන්වන්නට කැමැතියි. සහෝදරවරුනි මම මේ දැන් සති දෙකකට විතර මුලදී මම මේ පළාත කියන්නේ කියන්න හොඳ නෑ රාජ්‍ය සභාවක ගරු සභාපති හැටියට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ නම. නමුත් ඒ හාමුදුරුව තමන්ගේම පක්ෂේ උපසභාපතිතුමාට ගහලා පොලිසිය ගිහිල්ලා මහා අක්‍ර තැබ්බියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවමක් කියන එක තමුන්නාට අමුතියමක් හඳුන්වන්නට අවශ්‍ය නැහැ. බොහොම නිවිච්ච ගතිගුණ තියෙන සීලාචාර කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම අයත් ඉද්දී අපේ සභාපතිතුමා බොහොම නම්‍යශීලී පුද්ගලෙක්. ඇත්තටම අපි දේශපාලන පක්ෂ වලින් මේ මේ තැනට නියෝජනය වෙලා ආවත් මෙතනදී මම දැක්ක හොඳම ලක්ෂණය තමයි එතුමා මට සලකන්නේ ඒ විදිහට මෙතුමීටත් එහෙමයි ඒ වගේම තමයි පියන්විල මන්ත්‍රීතුමාට සලකන්නේ කියලා කියන්නේ මේ වගේ සභාපතිවරයෙක් මම හිතන්නේ ඇත්තටම විශාන්ත මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ ඒක හොඳට දන්නවා ඇති අපි මාධ්‍යතුමා මහත්මයා එනිසා අපිට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය එතුමගෙන් දැනගන්නට කැමැති පුළුවන් නම් මේ සභාව අමතලා හරි කමක් නැහැ. ඒ අදහස දැනගන්නට කැමැති ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගරු සභාපතිතුමාට තව තම ඔබතුමාගේ බුද්ධිය වැඩි වේවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන විශේෂ කාර්යභාරයක් කරන අපේ දීකන් තුමිය අපි එතුමිය මම හිතන්නේ සභාවෙන් එන හැම ප්‍රශ්නයකටම නිවැරදි උත්තරයක් දීලා ගැටලුව විසඳන්න එතුමිය එතුමිටත් මගේ අවුරුපාදයේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරමින් සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් නිහඬයි. අපේ අකනවුරු අපේ ඉසුරම කියලා කාව්‍යයක් කරනවා කතා කරනවා මාධ්‍ය ඒ කවුරුත් අපේ මේ සභා කාලයේ ඉදිරිපත් කරන අපේ අවසාන අයවැය. එතකොට අපි මීට ඉහතදී අවස්ථා කීපයකදීම අයවැය ඉදිරිපත් කළා. ඒ වගේම ඒවා බොහෝ විට සෑහෙන දුරට ඒවා යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නත් අපට අවස්ථාවක් ලැබුණා. නමුත් නොයෙකුත් හේතු නිසා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න බැරි වුණ අවස්ථා ගොඩක් තිබුණා. නමුත් අපේ සභා කාල සේවාව තුළ පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය ගැන සඳහන් කරනකොට අපිට මේ රටේ අපි නොසිතූ අපේ ඉතිහාසයේ අපි දැකලාවත් නැති තාම අරුද කීපයකටම මුහුණ දෙන්නට අපේ සභාවට සිදු වුණා. ඒක අපිට විතරක් නෙවෙයි ලංකාවක් හැටියට ගත්තාම පසුගිය කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක අපේ කාලේ වැඩ කරන්න ලැබුණු කාලයෙන් අපිට අවුරුදු දෙකක් විතර අපි ඒකට මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණා. අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් තුල. ඒ නිසා මේ කොහොම නමුත් අපි ඒ ඒ කොවිඩ් වසංගතයට විරුද්ධව පෙන ගහලා മന്ത്രിතුමාලා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා කොට්ටාසයක් හැටියට ඒකට මුණ දීලා ඒක අපි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා නමුත් අපිට ඒ අපි සිතූ විදියට අපේ කොට්ටාසේ සංවර්ධන කටයුතු යම් කිසි බව කිව්වේ අපිට ගැටළු ගණනාවකට මුණ දෙන්න සිදුනා සමර්ථයක් හැටියට රටේ ඒ ඇතිවුණු ආර්ථික පීඩනයත් එක්ක අපිට සභාවක් හැටියට මොන නොදී ඉන්න බැරි තත්යකටපත් වුණා ඒ නිසාම අපේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය යම්කිසි ප්‍රමණකින් අපි අපේක්ෂිත ඒ ආරම්භක ඉලක්ක කරා යන්නට අපට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කොහොම නමුත් අපි එහෙම මේ වෙන් කරපු ප්‍රතිපාදනය, ගරු മന്ത്രിතුමාලාට ඒ දුන්න ප්‍රතිපාදනය යටතේ අනිවාර්යෙන් මේ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. දැන් මේ වෙනකත් අපි පසුගිය දින කිහිපය තුළ, පසුගිය මාස කිහිපය තුලත් ඒ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තව ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා කීප දෙනෙක්ගේ සංවර්ධන කටයුතු මේ දැන් ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙන එක ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙනවා මොකද පසුගිය අපි 2022 වසර තුල 2022 වසරේ අපි ඒවා මේ අරමුදලට අරගෙන ඒ අරමුදලින් නැවත මේ යොදන හැටියට දැනට අනුමත කරගෙන තියෙන මේ අපිට අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි මාසයේ ටික තුන මේ කටයුත්ත කරගන්න. දැන් මටම විතරක් නෙවෙයි මන්ත්‍රීතුමාලත් මැදිහත් වෙලා ඒක අපි තාක්ෂණ විලාසයේ සහභාගී වෙන්න මේ වැඩේ කටයුතු කඩිනින් කරන්න. නැතුව ඉතින් අපේ මොකදවා ඉන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසා සමහර අය වෙලා ඉතින් සාමාන්‍ය වැඩේ කරගන්නවා. කොහොම නමුත් එතකොට අපි 2023 සඳහා 23 වසර සඳහා අපි ප්‍රාන්ත සභාවකට අපි තමුන්නාසලාගේ ගිය සැරේ අපි යම් කිසි අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයට මෙච්චරයි මෙහෙමයි කියලා දුන්නා නමුත් තමුන්නාසලාගේ පොදු ඉල්ලීමක් තිබුණා මන්ත්‍රීවරුන් ඕනම එකසේ සලකලා අපිට මුදල් ප්‍රතිපත්ති වෙන් කරලා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව නිරෝසන මන්ත්‍රීවරුන් ඉස්සරේ ඉල්ලීමක් කරා අපිට ඒ විදිහට කරන්න කියලා. ඒ අනුව පොදුවේ මේ සැරේ සමෝධන කටයුතු සඳහා ලක්ෂ 10ක මුදල සෑම මන්ත්‍රීවරුන්ම වෙන් කරන්න අපි කටයුතු කරලා දෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ ප්‍රතිපාදනය කරලා ඒ නිසා ඊට අමතරව අපි පොදු කටයුතු වෙනුවෙන් මේ වසරේ අපේ බජට් එක ගත්තොත් අපේ ආදායම් හැටියට කෝටි 10කට නේද? කෝටි 10 කෝටි කෝටි 80 ලක්ෂ. ඔව්. ලක්ෂ කෝටි. ලක්ෂ 900ක්. අපි බජට් කරගෙන ආදායම් හැටියට අපි ඇස්තමෙන් කරගෙන නේද? එතකොට අපි අනිවාර්ය පටන් ගන්න ඕනේ. මේ නඩු කඩයුත්ත ගැන ඉවත් කිරීම ශනිකව ක්‍රියාත්මක කරලා අපි ඉදිරියට කරනවා. ඒකට මේකේ සමාර්ථකම වෙනවා සෑහෙන දාලා තියෙනවා. නමුත් අපි හිතර ඊමණි කරනකට වැඩිය වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකා බැංකුව මේ ලංකා බැංකුව ළඟ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙනවා ගබඩා කාමරයක් ඕනේ කියලා. ඒකටත් අපිට කාමරයක් හදලා දිගුවාලීන බදු පදනම මත යම් කිසි මුදලක් ගන්න පුළුවන් ඒ මුදලෙන් මේක හදන්න පුළුවන් ඒ අනුව ලක්ෂ 30ක් විතර ආවනේ ඇස්තමේ දුකලා තියෙන ඒ වැඩකටයුත්තට ඒ වගේම ප්‍රාදේශ සභා සම්මත සංගායනාවේ කියන්නේ උඩ අර සභා රැස්වීම සඳහා උඩ මෙහා පැත්තේ උඩට අපි එතන භාවිත හදලා තියෙනවා අපි දැන් උඩට නිකම් අරදාම ස්ලැබ් එක දෙමි දෙමි කියනවා. ඉතින් අඩුම තරමින් කණු ටික දාලා වහලේ හරි ගහගත්තාම ඒ කාලේ කාරි ටිකක් අධියෙන් අධිය හරි කරගන්න පුළුවන් කියන ඒ නිසා ඒකත් මේ අවුරුද්දේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සුසාන භූමි වැඩි දියුණු කිරීමට කියලා අපි සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුස්තකාල පොත් මිලදී ගැනීමට 4 ලක්ෂ 25000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ආය බල ප්‍රදේශයේ ජීවිත කාන්තා නිපුණතාවය සහ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම කියලා කාන්තා වැඩසටහන් කරන්න ලක්ෂ 124 මුදලක් අපි දුන් කරගෙන ඊට අමතරව ආබාධිත දරුවන් සහ පුද්ගලයන්ගේ සුඛ සම්පන්න කටයුතු සඳහා කියන ලස්සන කවරකට මුදලක් දුන් කරගෙන ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි වැඩකටයුතු කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම කොමුනාසෙල්ලා කියන සංගමවල කටයුතු කොමුනාසෙල්ලාගේම ගත්ත යෝජනා ටික මේකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලක්ෂ 10 10ම දාලා තියෙනවා. නමුත් ඇස්තමෙන් පැහැදෙනකොට මේක සමහර විට 9,90,000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සත්‍යම ගන්න ඇස්තමෙන්තු මේ මේ මාසෙ තුනම කරලා අපි ඇත්තම ඇස්තමෙන්තු දාමු එකට. ඒකට ප්‍රායෝගික වෙනවා. නැත්තම් මේක බොරුවට වගේ වෙනවනේ නේද? ඒ නිසා අපි මේ මුල ටික කියාගන්න වැඩි කියලා ඒක වැඩියෙන් කියොත් එහෙම දෙයක් අපි ලොකු ආරක් නෙවෙයි. නෑ ඇත්තම ඔව්. එහෙම එහෙම කරමු. ඒ විදිහට තමයි එතකොට අපිට ඔව් සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් වැඩි වෙන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි ගණන් අපි ඒක එහෙම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා ඒ නිසා අපි මේ අවුරුද්ද තුළ බලනවා මාධ්‍ය සභාවක් හැටියට අපි බිල්පත් ලබා දීගෙන අර විද්‍යුත් ක්‍රමයේදී ඔන්ලයින් ගෙවීම් ක්‍රමය ආරම්භ කරන්න ප්‍රාදේශ සභාව තුළ මේ තාක්ෂණය දැන් තියෙනවා තව පාවිච්චි කරනවා ඔන්ලයින් එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන් විදියට අපි ඒක බලපාන අමාත්‍යාංශත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ පිළිවෙල මේ අවුරුදු තුනක් ක්‍රියාත්මක දැන් ඒක අපි අලුත් සේවාවක් ඇටියට කරන්න යනවා ඒ වගේම ඊට අමතරව අපි වරිපණම වරිපණම් මේරියාවේ අපි දැන් පුරුදු කරන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ අපි දැන් ගැසට් කරන්නයි අවශ්‍ය කටයුතු ගැසට් කරන්නේ නේද මේ බලපාන සහකාර කොමසාර් කාර්යාලය දක්වා වැඩ කටයුතු දීලා තියෙන්නේ ඒ වැඩකටයුත්තක් යනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ වසර තුල අලුතෙන් වරිපරම් තක්සීරුව යනවා නේද? පොලිස් සාහිත්‍යයේ අපිට තව ආදායම් ක්‍රම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මම හිතනවා මේ අවුරුද්දේ සමහර විට අපිට උත්තර ආදායම් තව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එක එක වෙන වෙන ව්‍යාප්ති යන්නේ සමහරවිට දැන් ඊයේ ඊයේ දිනේ පෙරේද නේද අපිට අලුත් සතුටුයි දැන් අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු දෙයක් උනාගෙන ඉලම්බේ ස්ටාර් එකෙන් අපිට ලක්ෂ 19 කුණලක් තියනවලු අල්ලේකොට සමාවට ගිහින් ඒකත් මේ කතා කරලා දීලා ඉතින් ඒක අපි බලාපොරොත්තු වුණ නැති ආදායම මේක අමසරව ලැබෙන ආදායම එතකොට අන්න ඒ වගේ අපි දැන් මේ වගේ හම්බෙන්නේ නැති ආදායම් හොයාගන්න වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ ඒ වගේම ඉන්දියානු රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයට ගිහින් ඒ වැඩ කටයුතු සොයලා බලන්න ඕනේ ඒ වගේම අපි මම හිතනවා මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට ගරු മന്ത്രിතුමාලා හැටියට තමුන්වහන්සේලා විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. අපි විශේෂයෙන්ම කමිටු හතරක් ප්‍රාදේශ සභාව තුළ ක්‍රියාත්මක කරනවා. පරිසර හා ප්‍රතිවාසකම් කමිටුව, ඒ වගේම ප්‍රජා සංවර්ධන කමිටුව, ඒ වගේම කර්මාන්ත කමිටුව සහ මුදල් කමිටුව. එතකොට මේ කමිටු අනිවාර්යයෙන්ම අපි හොඳටම කමිටු ක්‍රියාත්මක කරන නිසා අපිට සභාවට එන ගැටලු අඩු වෙනවා. ඒක කමිටු වල සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මීට අමතරව අපි අලුතෙන් පටන් ගත්තා කාන්තා කමිටුව. එතකොට කාන්තා කමිටුව දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අර වගේ ස්ථාවර කමිටුව නැතුණා මොකද ඒවා පාර්ලිමේන්තු පනතකින් ඇති කරලා තියෙන කමිටුව. නමුත් අපිට නමුත් අපිට මේ කාන්තා කමිටුවේ සමහරට උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. ඒ කාන්තාවන් සඳහා මොකද අපි ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ පිළිවෙල තුනේ ඒකට චාන්සෙකට මුතුමේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාන්තා කමිටුව යනවා. එතකොට ඒකෙත් අපි තුන්වෙනිදා දාලා තියෙන වැඩමුළුවක්. මේ වැඩමුළුවට අපි ග්‍රාමීය කාන්තාව අරුම තරමේ වසමකින් දෙන්නෙක් වගේ දෙන්නෙක් හරි අරුම තරමේ කෙනෙක් හරි සහභාගී වෙන මේ වඩාත්ම මේ වැඩමුළුවේදී කාන්තාවන් මේ පළාත්පාලන සේවාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහභාගී කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ශ්‍රමදාන වැඩසටහන කොට්ටාසක් ඇටියට අපි මේ වසර තුල වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කාල තුල ශ්‍රමදාන වැඩසටහන තමයි වැඩිපුරම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සංවර්ධනතාවයට අමතරව. මොකද සමහරට අපි මම දැක්කා ඊයේ අපිට පාර අර වැඩක් කරන්න කියලා කිව්වොත් රුපියල් 60000. නමුත් 4 ලක්ෂ 60000ක ඇස්තමේටු. එතකොට රුපියල් 60000යි සමහරට වියදම් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරහට අපි වැඩිපුර කරන්න ඕනේ මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ ප්‍රජා සහභාගී වෙන්න. ඒ නිසා දැනට අපි පරිසර කමිටුව ක්‍රියාත්මක වෙන පරිසර කමිටුව යටතේ අපි දරට කුඹුකල 500ක් සහ මේ පෙළ 500ක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කරගෙන යනවා. ඒකෝට මේ මේ වැඩසටහන කොට්ටාසයක් හැටියට බිම්වට්ටමේ ව්‍යාප්ත කරන එක අපි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ හැමදේම අපි අර උත්සවකාරයෙන් පටන් ගත්තා වගේ එක වැඩේ අවසාන වෙනකම් යන්න ඕනේ. කියන තිරසාර වැඩසටහනක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා තරුණාසලාගේ ශක්තිය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මම මේ අයවැය සකස් කිරීමේදී ඊට කලින් තරුණාසලා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කිව්ව අයවැයට ඒ වගේම අපි විවිධ සුවිච්ච සංවිධාන වලින් අපි අයවැය යෝජනා කරා දුයි සංවිධාන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ඒ වගේම අපේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරා ඒවත් අපි ලබාගෙන ඒ වගේම සිතාරමන්ජිතු කියුවා වගේම බොහොම කෙටි වගේම හොඳ අයවැයක් කියලා මම අයවැය ගැන හිතනවා ඉතින් අපිට ඇත්තටම ප්‍රශ්න නැතුව නෙවෙයි අද කුසිය දිහා බැලුවේ කුසියෙම කුලියක් ඒ වගේම රජයේ සේවකයෝටත් ඒක තියෙනවා මාසයක් කාපු කාද සතියේ කන්න බෑ. ඒ වගේ කියන්නේ ගොඩක් තිබ්බත් මම මේ වෙලාවෙම කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වකවානුවක් තුළ මේ සභාවේ අයවැයගෙන මම එකගත්තේ පත්තරේ මෙන්නේ හේතු නිසා. ඊළඟ සභාපතිතුමනි අපේ විසාත පන්තිතුමාගේ අයවැය ඉතිහාසගත වෙන අයවැයක් අපේ සභාවේ තියෙන්නේ. ඒක ඇත්ත. මම හිතනවා ඒක ඉතිහාසගත විය යුතු දෙයක් කියන එක. හේතුව ඒ තමයි අපේ සමගිය. අපේ සභාව මොන පක්ෂ වෙන නියෝජනය වුණත් අපි සභාවේ මා වාඩි වෙච්ච පළවෙනි දවසේ අපේ නීල මාත්‍රිතුමිය කිව්වා අපි එක අම්මගේ දරුවෝ වගේ අපේ සුභ මාත්‍රිතුමිය කතා කරා. සාමගේ දරුවෝ වගේ වැඩ කරපු ඉතින් ඇත්තටම පොඩි පොඩි ගැටුම් ආවා. අපි ඒ විදිහට වැඩ කරගෙන ගියා. ඒ සුගිය පොයින්ට් සමයේ අපි සාර්ථකව ඒකට මුහුණ දුන්න අපේ සභාපතිතුමා හැමදාම ඒ කටයුත්ත සාර්ථක කර අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ අපේ සභාවේ හේතුව හැටියට ඒ වගේ පසුගිය මුල් මාසයේ ඇතුණා අර නොහිතපු අනපේක්ෂිත ගැටුමකින් ගැටුමේදී වුණත් අපේ සභාවේ කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙකුටවත් සභාපතිතුමාටවත් අනතුරක් වුණේ නැහැ. ඒ අපේ මන්ත්‍රීවරු අතර තිබෙන සමගිය නිසා ඒක ඒක අන්තිම අපි කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මම මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ අපේ ප්‍රාදේශීය සභා ලංකාවේ හැම ප්‍රාදේශීය සභාවකම කාර්යක්‍රම පිළිගෙවුවා. ඒ හැම කමිටුවකම නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇති වුණා, ගැටුම් ඇති වුණා, වාද විවාද කරගත්තා. මම මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන අපේ සභාපතිතුමායි වගේ අපේ කමිටුව පිහිටුවා ගැනීමට හොඳ සහයෝගයක් අපිට ලබා දුන්නා. ඒ ගැන මම මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒකම මේ සාරිලන මුදලක් අපේ කාන්තා කමිටුව වෙනුවෙන් ඒක කරලා තිබුණා. ඒ පවතින වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වයේ උඩ මම හිතනවා ඒක සරිලනවා කියලා. ඒ වගේම සභා ආරමුදල සභා ආරමුදලෙන් කරන වැඩ කටයුතු වලදී මට පක්ෂයෙන් ලැබුණට වඩා මුදලක් සම්මත වෙලා තියෙනවා දැනට. ලක්ෂ 10 තුනක විතර වැඩ කරගෙන ඉන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ටිකටත් මම හිතනවා අපි සභාවතුමා මට සහාය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රශ්න ගතියක් තමයි පක්ෂයෙන් මාව පැත්තකට දැම්මා යටියට කිසිම අරමුදලක් මට දුන්නේ නැහැ වැඩක් කරන්න ඒ තුල මම නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති හා අපේ සභාවේ අරමුදලින් යම් යම් දේවල් වියත් කරලා මම 20යි 20 අභිමානී තරගාවලියට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ තුල මට ලබා දුන්න සහයෝගයක් මේ වෙලාවේදී මම සිහිපත් කරනවා. දරු සභාපතිතුමා ලේකම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ ඒ වගේම මේ ඉදිරියට කාන්තා කමිටුව හරහා නොවැම්බර් 20 නොවැම්බර් 3 දෙසැම්බර් 3 වෙනි දිනට යොදාගෙන ඉන්න කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීම පළාත් පාලන සේවාව වැඩි දියුණු කරගන්න ඒ අයගෙන් ගන්න පුළුවන් දායකත්වයේ මොකක්ද කියන වැඩසටහනට මේ වෙනකොට අපේ සභාපතිතුමා ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙලා තියෙනවා අපේ සිතාරමන් තුමිය කිව්වා වගේ ඒ ලැබෙන මුදල ගමේ ඉන්න කාන්තාවට තමයි අපි වියදම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඒ මුදල ගමට ගිහිල්ලා ගමේ දේවල් කරනවා නෙවෙයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒ ගමේ ඉන්න කාන්තාවන්ගෙන් අපේ කමිටුව හරහා ඔබට කළ යුතු දේවල් මොනවද කියන දැනුවත් කිරීම තමයි අපි මුලින්ම කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ ගැන සභාපතිතුමා දැනුවත් කරා ගන්නවා ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමා ඉදිරි වර්ෂයේ මැතිවරණ වර්ෂයක් අපි මෙතන ඉඳීද නොඉඳීද කියන එක හිතන්න බෑ අපේ අවසාන ආයතනය. ඒ නිසා ඉදිරියේදී මේ කටයුතු කරගෙන යන්න අපේ ලේකම්තු මිනිසු පරිවර්තනයක් අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමා කවදා සහයෝගය දුන්න කෙනායි මානම් සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඒ අදිටන ඇතුව මම මගේ එක ගත්තේ පල කරා ඒක මම මේ වෙලාවේ සතුටින් සඳහන් කරනවා ඒ වගේම ඉදිරි 2020 වර්ෂය සාර්ථක සංවර්ධන වර්ෂයක් විදිහට සාර්ථකව ඒ කටයුත්ත කරගෙන යන්න අපේ සභාවට ඒ වගේම ලේකම් පිටිලා සභාවට කාර්ය මණ්ඩලයක් ශක්තිය දැරීමට ඒ වගේම වගේම ක්‍රියාත්මක වෙනවා සභාව තුළ කමිටු ගණනාවක්. එතකොට මේකට අපේ සම්පත්දායක ප්‍රමාණයකින් සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ අයවැය ලේඛනයක් අපි සාකච්ඡා කරන මොහොතක සම්මත කරගන්න මොහොතක අර සම්පත්දායක පිරිසත් මෙතන හිටියම අපිට අවුරුද්දේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම සඳහා උඩ අවුරුද්දක් හදාගන්න පුළුවන් ඒවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ හින්දා අපි මේ වසරේ බැරි වුණත් ඉදිරි වසරවලදී අපේ සම්පත්දායකයන් තිබුණේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ වෙන විශේෂ චරිත තියෙනවා නම් සම්බන්ධ කරගත්තොත් අපිට මේ ආයවැය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ඇතිව අපේ වැඩ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අපි ආයවැයත් හදන්නේ සහ සැලකිලිමත් වන්නේ ගියාවුද්දේ ආයවැයට සාපේක්ෂව. ඒක ගත්තොත් එහෙම 42 සැලසුම් කරුවන් ව්‍යාපෘති කිරීම. මේකේ ගත් සභාපතිතුමනි අපි අපේක්ෂිත ආදායම 2022 ලක්ෂ 2යි. එතකොට අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ 6500යි. ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් 3.25යි. එතකොට 2023 අපි ලක්ෂ දෙකක ආදායමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බාහිර දෙයක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පසුබාපත්තුනේ 61 61 ස්ථීර තම්පත් පොලිය විලාස දෙක වර්ෂයේ සඳහා ලක්ෂ දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා හැබැයි අමරි මාස වෙනකොට මේක සටහනක් නැහැ ඒක 61 61 තව තම්පත් පොලිය vượt vượt rồi rồi sụp còn đây là cái cái này quên cái hầm đá đó là cái đá đó là cái cái các cụ đó đi thì để cái quyền sang thì đấy cái quyền gọi đi gọi đi số này thì tiền tao không được tiền tao bây giờ đó mà cái cái cái đó දැන් නම් පොඩි දෙයක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ එල්වි එල්වි එන කියන අර විසවා විශේෂ පොඩි දෙයක් වෙන්නේ අර එහෙම නැතුණාට පස්සේ ඉස්තාවල තමයි ගැලපද කියන ප්‍රශ්න අහන්න එන්නේ ඒක සභාපතිතුමනි 14 2030 වර්ෂය සඳහා කොහෙද නෑ ඒක සෞඛ්‍ය සේවා 2020 වර්ෂය සඳහා මනුව මරු එක එකකින් කරන බැරිද? ආ හොඳයි. අර මුතුමාට යාපනයේ සරණ කරන යාපනයේ කියන එක කොහොමද කොයි දෙක ආවද? ඔව්. කොයි දෙකක් කරනවා ඒක තමයි ඉන්නේ. නමුත් මේසන් දැනට ගොඩාක් වෙන මේසන් දෙකලා මේක තව පුරුදු කරගන්න හරි ඔව් අපත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පුළුවන් සමහර ඒවා සංඛ්‍යාවල ඒකනේ ඉන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේ තමයි මුතර සල්ලි උසාවි කර ඒවා අවසාන මේ කියන්නේ මම බලපෑවා දෙසැම්බර් මාසයේ තමයි එන්නේ මේ වගේ ඉති මාසයේ මුතර එනවා ඒකට ඒවත් එක බලනකොට ඒවාගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්න ප්‍රදේශයක් ආදායම් පහුගිය කාල සීමාව පුරාම ආදායම් අඩු වෙන්න ලැබිච්ච කාලයක් ඉඳලා ඒ සඳහා අර ජනතාව අපිට දාපු බර අඩු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සතුටු වෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා 2023 අවුරුද්ද සඳහා මීට වඩා ජනතාවට පහසුකම් වුණාව තිබුණත් අපේ ප්‍රාදේශ සභාවක් හැටියට අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම සීමිතයි. නමුත් පහුගිය අවුරුද්දේ අපට පළාත් සභාවෙන් හෝ වෙනත් තැන්වලින් ලැබිච්ච ආදායමේ අඩුවක් තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා 2023 තුලත් මේ ආදායම එසේම තියෙයි කියලා ඒක ඇතුලේ අපි අපිට අපේ ඉලක්ක වලට යන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කෙසේ හෝ වේවා මෙවර අයවැය ලේඛනයේ තුල අපට සතුටු විය හැකි කාරණා කීපයක් තිබුණත් සුබදායී ඒවා පොදුවේ ගත්තාම විශේෂයෙන්ම අපිට මේ තියෙන තත්ත්වයට අනුව සතුටු වෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන් ගත්තොත් අපි දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට අපි නැති වෙන ඉදිරිපත් වෙනකොට අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරනවා ප්‍රාදේශීය සභාවේ සංවර්ධනයට සහ වෙනත් කාරණාවලට අදාළව අපි එකඟ වෙන්නේ ගත්තොත් ඒකට විතරයි ඊට එහා ඒවල අපේ විවේචන සහ ඒකේ තියෙන ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් අපිට සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය අර්ථයෙන් ගත්තාම පොදුවේ මේකේ සාධනීය කරුණු ගණනාවක් තිබ්බා. මම පුදුලිකව ගත්තොත් අපේ අර අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව ඒකට සෑහීමකට පත්වීමට බැරි නිසා මම මගේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ සමාජ කරන ඉපත් වුණා ඒ සභා සම්මතත් කෙරුණා. ඉතින් කියන්න දේවල් බොහොමයි. මේ අවස්ථාවේ අපි හැමෝම පීඩනයෙන් ඉන්නේ. වර්තමාන දේශපාලන අර්බුදයේ හිරවි මණ්ඩ මන්ත්‍රීතුමාලා තුමියල්ලා හැමදමන එන්නේ එන්නේ වැඩි වීමෙන් පවතින යුගයක මෙවන් අයවැයක් ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මම හිතන අර බියන්ගල මන්ත්‍රීතුමා විත් වුණා. ඒ තුමාගේ ප්‍රතිපත්ති එක සාධාරණයි. ඒ වගේම මම දැන් දැඩි උද්දමනයක් පසුව මේ වගවානුවේ සභාපතිතුමා මමත් ඉල්ලීමක් කරන්නේ. සිතාරමත් තුමේ කියෝ වගේ ක්ලස් අර 25000න් අපිට මොනවද කරන්න බෑ මෙතන සභාවේ තියලා යම් යම් වැඩමුළු කරනවට වැඩිය අපි ගමෙන් ගමට මේ മന്ത്രിවරුන් අද ගොඩක් අපහසුතාවයන ගම්බද ජනතාවට මුහුණ දීම ශක්තියක් අපිට නැහැ මේ වර්තමාන දේශපාලන අර්බුද හේතුවෙන් එනිසා මම හිතනවා ඒ වැය කරන මුදල පුළුවන් තරම් හැකි මට්ටමින් බිම් මට්ටමින් අපේ මේ හැම മന്ത്രിතුමන්ලා යනලා දුමියන්ලාම ඒ නියෝජනය කරන ඒව සම්මල ඒ මිනිසුන්ගේ සුබ සාධන යහපත් කටයුතු වෙනම ඒ ක්ලාස් 25 දාම යොදවනම් ඒක මම අගය කරනවා ඒ වගේම තමයි අපේ සභාපතිතුමනි අපේ නන්දන මන්සිතුමා කිව්ව වගේ ඒ කාරණා සත්‍යයි ආනුකාරතුමා කියන්නේ අපේ අපේ අපේ පක්ෂයේ අපේ ප්‍රධාන ආදාපි තමුත්තා මෙතෙන් ආනුකාරතුමා ආවම ඒ අවස්ථාවේ අපේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයත් දෙන්න සාමයක ටියුෂන් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩක් වුණත් නමුත් අපිටත් Eh, ඒ අවස්ථාවේ යම් යම් ලැජ්ජාටපත් වෙන්න වුණා ඉස්කෝලේ හැමතැනම පාරේ උඩට යන ආණ්ඩුකාරතුමාව eh, සම්පකාරයේ අපි අපි දේශපාලන වශයෙන් හැමෝම මෙතන නායකත්වය දරන අය නිසා ඒ අවස්ථාවේ ඔබතුමත් පොඩ්ඩක් පැහැදිලිවම ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන ප්‍රදේශයක් වශයෙන් eh, ප්‍රදේශයේ පාලකයා වශයෙන් අපි ඒ වගේ පුද්ගලෙක් සතුරු කරනට වැඩිය අපේ මේ හැමෝම සතුරු කරන තමයි ඔබතුමාගේ වගකීම ඒ වගේම තමයි 2023 වර්ෂයේ 还有，他们。 සාර්ථක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම 2022 වර්ෂයේ 20 රක්නුයි අපි 2018 ඉඳන් මේ වෙනුවට මේ කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක අපි බොහෝ සුවද වැඩ කරා. ඉතින් මම දෙලේකන්තුමේ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ අපිට මෙතන මේ දෙපෙන් සංග්‍රහය නම් අපිට සහයෝගය ලබා දුන්න ඒ සියලුම දෙනා අපිට සුවද සීලය මෙතෙන් තේනකොට අපි නිවසකට එනවා වගේ පුතේ දැනෙන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ලබා දෙන ඔබලා ඒ ගැනත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙතෙක් අපි ආව ගමනේ ඔබලා අපිට දුන්න සහයෝගය. ඒ වගේම තමයි අපේ මාධ්‍ය නිලධාරීතුමන්ට වතුර බෝතලයක්වත් නැහැ. ඒ ගැන අපි සංවේදීව කනගාටු වෙනවා. එතුමත් අපි මෙතන ඉතාලම කාර්යමාලයක් වැඩ කරලා ගිය සැරේ සභාවේ කිව්වා අපි බලෙම වගේ මේ සැරේ වතුර බෝතලයක් තිබ්බා. ඒ ගැන කාර්ය මණ්ඩලය අවධානය යොමු කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි කියනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් විතර කලකිරීමක් ඇති වෙන්නේ අපි අර කිව්වා වගේ ලක්ෂ 10 ඇස්ටිමේන්තුව මේකේ තිබ්බට නන්දන මන්දිතුමා මේ දේවල් කරගන්න ආවම අපිට ඊටාම අසිරු තත්යකට අපිපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ නිසා කාර්ය මණ්ඩලයත් ඒ වගේම ක්‍රියාශීලී වෙලා ඔබතුමාලා උපදෙස් දෙන්න මෙතන മന്ത്രിතුමාණන්ට මේ ප්‍රතිපාදන ලබා දුන්නට ඒවා කරගෙන යාම මේ ශක්තිය ධෛර්ය කාර්ය මණ්ඩලයත් ඒ වගේම මේ ශෙනිකව අපිට මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න ලේකම්තුමී සභාවකමයි ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා මේ 2023 වර්ෂයේ ආරම්භ වෙනකොටම අපිට මේ ප්‍රතිපාදන යොදවලා මේ මිනිස්සු ගම්වල සුහද විවරණය සඳහා ඒවා යොමු කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය අපිට ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීම් කරන කරමින් මගේ වචන ස්වල්පයෙන් මම අවසන් කරන 2023 වර්ෂයේ අයවැය සම්මත කරගන්න. මෙවර ඉදිරිපත් කළ අයවැය පිළිබඳ අපිට බොහොම සාධනීය ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. මොකද අපි වෙන සරවල් වල ගොඩාක් අංග ගොඩක් එකතු කරලා ගල හදපු අයවැයකට වැඩිය මම හිතන්නේ මේ අයවැයේ සුවිශේෂී තනක් නිමෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අනිත් එක තමයි ඉදිරි වර්ෂය සඳහා 2023 වර්ෂය සඳහා අපිට මේ අයවැය තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයන් ගැන ගරු සභාවකම අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒකෙදි මන්ත්‍රීවරුන්ට ලැබෙන වරප්‍රසාද මොනවද කියන එකත් ඒකේ පැහැදිලි වුණා. ඒක නිසා මම හිතනවා ගරු සභාපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය තාම සුවිශේෂී අයවැයක් හැටියට යෝජනා කරා. මේ යෝජනාව මාකින් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවට දැන් ගැටලු නැතුවම නෙවෙයි අපිට අපි පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි කාන්තාවන් වෙනුවෙන් 1,65,000ක මුදලක් අපිට වෙන් කරලා තියෙනවා අපිට ගිය අවුරුද්දේ 1,25,000ක් නෙවෙයි අපිට 1,50,000ක් තිබුණේ නමුත් අපිට යම් යම් කටයුතු නිසා හෝ යම් යම් හේතු කාරණා නිසා අපිට වැඩසටහන් කරන්න එහෙම නැත්නම් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ළමයි වෙනුවෙන් ගම්වලට ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න අපිට අවකාශය ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අපි 2023 අවකාශයක් තිබුණොත් එහෙම මේ මෙම මුදල් යොමු කරන්න ඕනේ මේ මේ ආයතනය තුල නෙවෙයි අපිට ගම්වලට ගිහිල්ලා ගමේ ඉන්න දරුවන් වෙනුවෙන් ගමේ ඉන්න කාන්තාවන් වෙනුවෙන් තමයි අපිට මේ මුදල් වෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනට ගෙනල්ලා මේකේ ඉන්න නිලධාරීන්වත් එහෙම නැතිනම් එළියේ ඉන්න සාමාන්‍ය ඒක ගම්වල ඉන්න කාන්තාවන්ට සහ දරුවන්ට තමයි මේ මුදල් වෙන් කරලා දෙන නිසා අපි උපරිම මේ මුදල් අපි වෙන් කරන්න ඕනේ කාන්තාවන්ට හා දරුවන්ට ගම්වලට කියලා අපි ඒක අපි 2023 දී ඒක දියත් කරමු කියලා මම සභාපතිතුමාට එතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන 2021 කාර්මික නිලධාරියෙක් නොමැතිකම නිසා මගෙත් මේ ශල්ලිනික අපරාධය මේකෙන් මුකුත්ම කරගන්න බැරි වුණා. ජයපාල මන්ත්‍රීතුමා කිව්ව එක ඇත්ත. දැනටත් මට ඇස්තමේන්තු හදාගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇවිත් තියෙනවා. අපේ නිලෝෂ මන්ත්‍රීතුමියට එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි රිටයර්මන්ට් සල්සලා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අපේ කටයුතු කරලා දෙන්න මිනිස්සු වෙනුවෙන්. මොකද ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි යම් දෙයක් කරා කියලා අවසාන භාගයේ වුණා. මේ දේ කරලා දෙයි කියන බලාපොරොත්තු ඇතුව. අවුරුදු පාර කාලයක් බලනකොට රට අපායට පත් තිබුණා. පජපොල රාජ්‍ය සභාවෙන් කරපු සංවර්ධන කටයුතු ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්න කටයුතු බලනකොට ලොකු වැදගත් සේවයක් අපේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ජන සභාවගේ අනුග්‍රහයත් ඒ වගේම මන්ත්‍රීතුමා ලක්ෂ්මීලාගේ සහයෝගයෙන් ලොකු සේවයක් පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාවට කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට සතුටුයි මේ ඉදිරියටත් කටයුතු කරගෙන යන්න සඳහා හොඳ අයවැයක් ඉදපත් කරලා තියෙනවා. එම නිසා ඉදිරි අනාගතයේ එම සංවර්ධන කටයුතු වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජනතාව බිහි කිරීමට ප්‍රාදේශීය සභාවේ කටයුතු කරන බව අපිට සත්‍යයි. එම නිසා ඒ සඳහා අප එකමුතුව කටයුතු කරමින් කිමින් ඉල්ලා සිටමින් අනාගතයක් වේවා. මුල්ලේ අපි පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ මම මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉදිරි ඉන්න වහවන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාතෘ දිස්ත්‍රික් නායකයා අපිට පක්ෂයේ එතුමාට සහයෝගය නොදක්වීම පිළිබඳව දැවන්ත ප්‍රශ්නයක් එල්ල කරලා අපි පක්ෂයෙන් නිර්පා හැරලා හරින මට්ටමට උදා කෙරුවා පක්ෂ නායකයා. ඒත් එක්කම මම മന്ത്രിවරයෙක් විදිහට එතුමාත් එක්ක ගමන් මඟ යන ගමන් මඟ පැහැදිලි මදි නිසා ස්වාධීන മന്ത്രിවරයෙක් වශයෙන් පහුගිය වසරක පල්ලිපොල් ප්‍රාදේශ සභාවේ නැගී හිටියා. එම වකවානුවේ ගරු සභාපතිතුමා ඔබතුමා මම මගේ മന്ത്രി ධූරය රැකගන්න ආකාරයට රැකෙන ආකාරයට නීතිමය කටයුතු උපදෙස් අනුශාසනා ටික මට ලබා දීලා එදා මෙදාතුර අවසාන දිනේ දක්වා ඒ වගේම මේ පස්වෙනි අයවැය දක්වා ඔබතුමා සභාවේ මම മന്ത്രിවරයෙක් වතින් හදවා ලබා ගැනීම පිළිබඳව ලබා ගැනීමට ඔබතුමා ලබා දුන් සහයෝගය පිළිබඳව මම මේ අවස්ථාවේ මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ඔබතුමාට පිට කරනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමා එම කාල පරාසය තුල මම ස්වාධීන മന്ത്രിවරයෙක් වෙලා හිටියත් ඔබතුමාගේ දැඩි අවධානය යොමු කළා මට ප්‍රදේශීය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා හැකියාවෙන් මුදල් ප්‍රතිපාදන මඟ මට ලබා දුන්නා. ඒ අනුවෙන් ඔබතුමාගේ ගෞරවය ලබා ගැනීමටත් අනිත් අපේ සියලු දෙනාගේ ගෞරවය ලබා ගැනීම ලබා ගැනීමටත් අරමුණු කරගෙන මම ප්‍රදේශයේ යම් යම් සංවර්ධන කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියටත් එම කටයුතු කරගෙන යාමට මම සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒට සහයෝගය ඔබතුමා තව තවත් ලබා දීම පිළිබඳවත් මම නැවත වාරයක් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ගරුසභාවතුමා අපි දන්නවා කොවිඩ් වසන්තයේ තිබුණා පෞද්ගලික වස වකවානුවේ මගේ කොට්ටාසේ මගේ දෙමුදව වස්සමේ දැවන්ත කොවිඩ් රැල්ලක් ආවා. ඒ වකවානුවේ මම පළමුවෙන්ම ඔබතුමාට තමයි කතා කරේ සභාපතිතුමනි ලොකු ප්‍රශ්නකට මම මම මූණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. එක දවසින් දෙකෙන් කොවිඩ් වසංගත රෝගයෙන් 28ක් පමණ එක දිගට ලොකු පොකුරක් හම්බුණා මම හිතන්නේ ප්‍රදේශයේ දැවන්ත අර්බුදයක් ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් එන්න තිබුණ මගවානුවේ ඔබතුමා නිරන්තරයෙන්ම එක දුරාමතුකුණ දුරකථන ඇමතුකුණකට ඔබතුමා සවන් දීලා අවශ්‍ය රාජ්‍ය නිලධාරීන් ටික සම්බන්ධ කරන අපේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා වසම නිරෝධායනයට ලක් කරලා ඊළඟ අවස්ථාවේදී කිසිම රෝගීෙක් හමු නොවන විදිහට ඔබතුමා දැක්වූ නීතිමය රාමුවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසට අපිට මට ලබා දුන්නු උදව්වක් විදිහට ආ ප්‍රදේශ ජනතාවට ලබා දුන්නු උදව්වක් විදිහට මම ඔබතුමා මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම එම මහවාණුවේදී අපිට ජනතාවට විශාල ආර්ථික ප්‍රශ්න අර්බුද වලට මුහුණ දෙන්න සිදුනා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම ඔබතුමා නිරන්තරයෙන් පෞද්ගලික කතා කරලා හැකියාවෙන් සියලු දෙනාට ඒ කියන්නේ ජීවන ගමන් මඟ මේ එදා එම වකවානුවේ සරකර ගන්න නොහැකි වුණු පවුල් සඳහා ඔබතුමාගේ මහණ්ඩ වලින් ආහාර මහණ්ඩ වලින් සහයෝගය ලබා දුන්නා ඒ නිසා මම ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබතුමාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා එම නිසා වසර 5ක් මුළුල්ලේ ඔබතුමා ගෙන්නා වූ අයවැයට සහයෝදීම මගේ ප්‍රතිපත්තිය කියලා හිතාගෙන ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙලා හිටියත් ඔබතුමාට මගේ සහයෝගය අද අද දිනේ ලබා දුන්නේ වගේම ඉදිරියටත් ලබා දෙනවායි කියලා ප්‍රකාශ කරමින් සිදුරාටම දක්වනවා කියලා මතක් කරන්නේ ඇත්තටම මේ අපේ සංවර්ධන ගණකුල මේ ක්‍රියාත්මක කරේ මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ලේකම්තුමිය සහ ලේකම්තුමිය කාර්යය. එතුමන්ලා එතුමියලා නැතුව මේ කාර්යයක් අපිට කරගන්න අමාරු අපේ යෝජන. එයාලා රාජකාරී මට්ටමේ කරන. ඒ නිසා මම ප්‍රථමයෙන්ම මේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට සිදුරාට ඒ වගේම අපේ සභාපතිතුමාට මේ තාමත්ම අවංග නිහතමානීව මේ කරන වැඩ පිළිවෙල මේ ඇත්තටම අගය කළ යුතුයි මේ අපි අවසාන කාල සීමාවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු හැටියට මේ මේ ඉන්න දවස් කීපේ හරි මේ අවුරුදු ගානේ හෙට හරි මේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික සාර්ථකව කරන්න හැකියාව සාර්ථකය මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඔබතුමාගේ තෙල් කාර්ය තත්ත්වයට පත් වෙමින් දෙපැත්තට කතා කරන මිනිස් කොයි විදිහට කොයි විදිහට කතා කරනවා කියන එක මම තේරෙන්නේ නැහැ. මම ඉතාමත්ම කාර්මික ඉල්ලීමක් ඉල්ලනවා එළිය ඇතුලේ. යම් වැරද්දක් හෝ මොනවා හරි යම් හරි හරි වැරද්ද හරි තියනවා නම් ඒක කෙලින්ම කියලා ඔබතුමාත් එක්ක කියලා මෙන්න මේ වැරද්ද තියනවා කියලා මෙන්නක මේ විදිහට කරමු කියලා. ඒක නිර්භායව කලින් කතා කරලා හරි වැරද්ද හරි ගන්න ඉදිරියට යන්න 2023 වර්ෂයේ අපි අධිකම් කරගන්න කියන ඉල්ලීම ඉල්ලමි ගරු සභාපතිතුමනි මහිතා අපේ ගියාවල මන්ත්‍රතුමා විශේෂ ප්‍රකාශය කළා අය සම්බන්ධව එහි ගුණාගේම අපිට තිබුණත් අපිට යා යුතු ගමනක් තියෙනවා මේ මිනිස් ජනතාව ඒ ජනතාව යන ගමනේදී අපිට නොයෙක් අර්බුද පැනනගින්න පුළුවන්. ඒ අර්බුද පැනනගෙන ආකාරයේ පිටවන්න මම ගන්න අපේ ව්‍යාපාර මන්ත්‍රීතුමා විශාල මට්ටමක් පැහැදිලි කරා. ඒ අනුව ඒවා එකින් එක ගැන නැවත වතාවක් මම පැහැදිලි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නමුත් මේ ආයවැයේදී මීට පෙර දේවතාවක් ආයවැය සම්බන්ධව මම එහි තිබුණ අඩු දුරුකම් මේ වගේම හරි වැරදි පෙන්වන්න ගිහිල්ලා කීප වතාවක්ම මගේ සමග ගමනාපු නිසා මේ මොන දේ අඩුපාඩුකම් තිබුණත් මම ඒ සියල්ල සකසුදාන කරගෙන ආවා. මම මේ කිසිවක් ඉදිරිපත් නොකරේ. අවසාන මහ සභාවේ අවසාන අයවැය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි තමනාව නොකර මේ තාකා දුරගමන ඊටම සුබදාය විදියට අවසන් කරපු වෙන හිතේ චේතනාවෙන් මම කිසියක් කතා කරන්න හිතුවේ. ගරු සභාපතිතුමනි අපි මේ සමාවට ආදාන උත්පාදනය කරනවා වගේම අපි වියදම් පැත්තත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ අනුව මම පොඩ්ඩක් මේ අයවැයේ වියදම් සාරාංශය බලුවා. ඒ ටිකක් සභාපතිතුමනි පොදු පරිපාලන එකේ විශේෂ වියදම් හැටියට තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට අපේ සභාවට විශාල සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ සේවක පිරිස ඉද්දී අධිකාර දීමනා හැටියට විතරක් එක සාරාංශයක තියෙනවා 268187. ඒ වගේම ඒකෙම තියෙනවා ගමන් වියදම් හැටියට 233601ක්. ඒකේ තියෙනවා ඉන්ධන සංග්‍රහ ලක්ෂ 13. එතකොට අපි මේ පල්ලෙම මේ වියදම් ඇතිමේදී මේකෙන් විතර මේ අවුරුද්ද තුල මේ අපි ආදායම් අර්ථය හොයා දුන්නා 17798. ඒ වගේ විශාල ආයතනකට තමයි ඔබතුමා මේ ගමන මේ අමාරුවෙන් හරි යන්න ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අනිත් සාරාංශ ගලොත් හැම එකම මේ විදිහට සාරාංශ ගත වෙලා මේ අවුරුද්ද තුළ අපිට අපි යන ඉලක්කය කරා යන්න නම් 5 කෝටි 21 ලක්ෂ 4523ක මුදලක් අපි යොදලා තියෙනවා. දරු සභාපතිතුමා ඉතාම දුෂ්කර ගමනක් යා යුතුයි මේ විනායය හැටියට. අපි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ 2023 මේ සියලු දේවල් හොයාගෙන මේ හදපු ඇස්තිමේන්තුවට යන්න නම් කවි සභාව මේ අපේ යන වියදම් ප්‍රමාණය සෑහෙන දුරට කරලා සංවර්ධනය කර යාමට මූලිකාර්ය දෙන්න කියන ඉල්ලීම ඉන්නවා. ඒ වගේම කවි සභාව තුමේ අර ආල සුරක්ෂිතතාවය සඳහා මම ඉඳන් ලක්ෂ 6ක් කරලා තියෙනවා. මේ ඉදිරියේ එන වසංගත තත්ත්වයක් දෙක ඒක පුළුවන් කමක් තියෙනවා තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරොත් හොඳයි කියන මතය මගේ දෙන අපේ ආරක්ෂක සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධව අපිට කොහෙද කොයි එක ගැටුණොත් ඒහා සම්බන්ධව අපිට මොකද කියන යෝජනාවක් කරනවා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරොත් අපිට සාධනීය පැත්තක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ අවස්ථාවේ හැටියට කම්පනාවේ අර ඩක්ටරෙක්ට රොටරි ගනනලා ගොවිතැන්තාවට සේවා කරමු කියලා. මේ අවස්ථාව මේ වෙලාවේ තම සභාපති බඳු අත්තම කොයි අසරණලා ඉන්නවා. එක බිය උසලා කාණ්ඩ රුපියල් 14000 ගන්න. එකට ඒකට දෙකාන 27. ඊට පස්සේ ගොයියෙකුට අතනම ගොවිතැන් කරන්න බැරුව යනවා. අපිට බහාවක් හැදියට අර මම කියපු දේ කරා නම් විශාල දායකත්වයක් අපිට ගොයිය හරහා දෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් එක තමයි වල සභාපතිතුමා ඔබතුමා කිව්වා අපේ මම්මාව හදලා දෙනවා ඕන තරම් මිනිස්සු. සමාජ දාරි පහේ තියෙන අපි 10 අඩි 10ට හදලා දෙනවා. ඔබතුමා අන්න වල්ලපල මහේ මුළු වටා පුරා අඩි 10 දෙක අඩි 5 තියෙනවා. දෙපැත්තම කලේ වැහිලා. හැබැයි යෝගේ නිතර බෑන උදුරු අරගෙන ගිහි අරගෙන යනවා එක මිනිස්සෙක් නිකන්ම තතු කරලා කමන්නේ. ඉතින් අපි සභාවක් හැටියට මිනිසුන්ගේ විරෝධතාවය නැද මම ආවා සියල්ල හදලා දෙනවා. හදලා දීලා ඒක ගමේ ආයෙත් සුදු කරගන්න බැරි නම් අපි සභාවට දුන්නේ. සභාවක් හැටියට ඇයි අපි තව ශ්‍රම දාන්න දාන්නේ? ගලන්න තමන්ගේ වැටේ. වැටේ එහා පැත්ත කපනවා. එක විනාඩි 5යි මෙහා පැත්ත දතු කරලා කපන්නේ මේක කපන්න හැබැයි ඉමෙන් මෙහා පැත්ත සුදු කරලා ඒක බෝ ගන්නවා. ඒක අතර පතර ඒක නිසා මේ අවුරුදු අවසානයේ සභාපතිතුමනි පරිසර පරිසර මේකත් එක්ක පරිසර මේ මේ මේකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ සභාපතිතුමා කියනවා මේ සම්බන්ධව විශාල මේ නීති රාමුවක් ගේනවා. මොකද තමන්ගේ ඉඩමේ කර ඉස්සරහා කොටස සුද්ධ කරනවා. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩක් වැඩක් වැඩක් වෙන්නේ අඩි 12ක පාර අඩි ඒගොල්ලෝ අඩියක් නම් ඒ අඩියට අත විතරයි තියෙන්නේ. අඩි අඩි අඩි හතරම කැදී. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව හොයා බලලා ඒවට තීන්දුව තීරණයක් ගන්න කියලා ඉල්ලීම ඉල්ලනකම මේ වෙනකොට අපි ආපු ගමන් මග දිහා හැරිලා බලනකොට අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණා බොහොම තියෙනවා බොහොමයක් ඒ වගේම අසතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණා කීපයක් තියෙනවා ඒකට හේතුව අර ව්‍යාපාර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ අපි සංවර්ධනය කරන්න ලෑස්ති වුණාට පස්සේ සමහර අවස්ථාවලදී කවුරු සකාදිතමනේ මේ අපිට පෙන්වනා මෙන්න මේ මෙන්න මේ දේ සංවර්ධනය කරන්න. නමුත් අපි සියලු දේ සූදානම් කරගෙන ගියාට පස්සේ එතන ඉඳලා එක අඟලකට එක අඩියකට මිනිස්සු දෙපැත්තට ඇදගන්නේ ඒ සංවර්ධන කාර්ය ප්‍රමාද කරන්න උත්සාහ කරන දරුවෝ තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මොනවාරි සංවර්ධනයක් කරන්න ගියාට පස්සේ ඒ සම්පූර්ණ පසුබිමම කරලා ඒක සුදුසුම වාතාවරණයකට ආවට පස්සේ සාමාජිකනේ කටයුතු කරන්න අපි අපි දරු සභාපතිතුමනි අපි සියලුම දෙනා මහජන නියෝජිතයෝ වශයෙන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සේවයක් කිරීම සඳහා ඉතින් මම පසුගිය කාලය තුළදී ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ගැටලු රාශියක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරා ඒවා විසඳා ගැනීමට ඔබතුමා උපරිම සහයෝගය මට ලබලා දුන්නා. ඒ වගේම ගිය වර්ෂයේදී මම ඉල්ලීමක් කරා සියලුම മന്ത്രിවරුන්ට එකම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න කියලා. හද සන්තෝසයි හද අයවැයට ඔබතුමා ඒ කටයුත්ත නියමකාර වශයෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම සමගි ජනබලවේගයේ සමග නිරන්තරයෙන්ම බැඳී හිටිය ඔබතුමාගේ අයවැය ලේඛනයේට මෙවර පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. අපි ඉදිරියේදීත් පක්ෂපාත ભેදයකින් තොරව ප්‍රදේශීය ජනතාව වෙනුවෙන් සේවයක් කිරීමට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමු කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම අවශ්‍යයි. මන්ත්‍රීතුමල්ලාගෙන් සහ මන්ත්‍රීතුමියල්ලාගෙන් අවසරයි. ලේකම්තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයෙන් අවසරයි. ගරු සභාපතිතුමනි මේ දැන් වසර හතරක් තිස්සේ ගෙනෙන දායවැය වගේම මේ අවුරුද්දේ තම සමකාමීව අපි දේශපාලන පක්ෂ කීපයක් මේක ඇතුළේ රැඳී හිටියත් අපි කිසිම ප්‍රශ්නයකින් තොරව අද 2003 වර්ෂයේ අයවැළේ ගැන සම්මත කිරීම සම්මත කර ගැනීමට හැකි වීම පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඔබතුමාටත් ඒ වගේම ගරු മന്ത്രിතුමන්ලා മന്ത്രിතුමන්ලා ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු දෙනාටම සභාපතිතුමා වගේම മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්න මම කැමැතියි. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ සියලු කාරණා මැද්දේ හරි මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ කාලයේ අවසාන භාග්‍යයේ මේ මොහොතේ ටික ටික ගෙවිගෙන යන අවස්ථාවක 2023 වර්ෂයට අදාළව ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා සහ මන්ත්‍රීතුමියලා අපේක්ෂා කරන ග්‍රාමීය වට්ටමේ සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම ටික වගේම මේකට අනුගත වෙලා තියෙන සීලම කාර්යයන් මම හිතන්නේ 2003 වර්ෂයේ ආරම්භයත් සමගම හැකියක්මනට කර ගැනීමට මම හිතන අපහසුතා ගොඩක් රාශියක් තියෙනවා. ඒ ඒ සියල්ල මැද මම හිතන්නේ 2022 අයපහු අපි පොඩ්ඩක් හැරලා අපි අයපහු හැරලා බලනකොට මම හිතන්නේ ප්‍රාදේශීය භාවයක් හැටියට ආදායමක් උපාදනය කරගන්න අපිට ඒ තරම්ම නොහැකි අසරණ වෙච්ච ප්‍රාදේශීය භාවයක් හැටියට ගලේවල දමුල්ල මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගත්තාම ගලේවල දමුල්ල මාතලේ ගත්තාම අපි අර අපි දෙන්න ගියාට පස්සේ අපිට කිව්වා මාතලේ ගරු සභාපතිතුමා වැඩ කරන්න නැතුව කෝටි 600 මේ ලක්ෂ කෝටි 6ක ඩිපොසිට් එකක් දැම්මා කියලා මහජන බැංකුවේ. ඉතින් මං හිතන්නේ එතකොට වැඩ කරන්න മന്ത്രിවරුන්ට දෙන්න සල්ලි තියෙනවා. හැබැයි වැඩ කරන්න බෑ. නමුත් අපිට ඒකනේ වෙලා තින්නේ වැඩ කරන්න තියෙනවා සල්ලි නෑ. හැබැයි මං හිතන්නේ එහෙම වෙලා හරි කමන්න අපි ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අපි දෙන දේ අපි කරපු දේ දකින්න ඕනේ සුබවාදී. හැම වෙලාවෙම අසුභවාදීව දැකලා අසුභවාදීව විවේචනය කරන එකට වඩා හැබැයි අපි කරපු හොඳ වැඩේ දිහා සුභවාදීව දකින්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ නරක දෙයක අසුභවාදීව දැකලා ඒක නරකයි කියන එක ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ හින්දා මම අදහස් කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි 2023 වර්ෂයේ අයවැයෙන් අපිට මන්දේවරුන්ට සංවර්ධනය සඳහා වෙන් කරලා දෙන මුදල් වගේම ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් යම් කිසි සුබ සාධකයක් වෙනුවෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේ කාලයත් එක්ක ඔබතුමා හැකි ඉක්මනට ඒ කාර්යය නිෂ්ඨ සිද්ධ කිරීමට ඔබතුමාගේ වගකීමක් සහ තියෙන බව ප්‍රකාශ කරමින් විශේෂයෙන්ම 2021 22 23 අපිට 2021 22 වගේම අවුරුදු දෙකේම සංවර්ධන කාර්යයන් වලට නෙලෙන්න බැරි වුණා. මම දන්නේ ඔබතුමාගේ ඔබතුමා ඉස්සරලා ප්‍රකාශයක් කරා අපි අපෙත් උනන්දුව තියෙන්න ඕන කියලා අපි මොන උනන්දුව තිබුණත් මම හිතන්නේ අපිට කාර්මික නිලධාරියෙක් නැතිවීමේ අපහසුකම තියෙනවා මේ කාර්යයන් කර ගැනීමට. ඒක ඔබතුමා සතු කාර්යයක් කාර්මික නිලධාරියෙක් ප්‍රාදේශීය සභාවට එක් කර ගැනීම. මොකද අපේ කාර්යයන් කර ගැනීමට කාර්මික නිලධාරියෙක් නැහැ. අපි ඇස්තිමේන්තුවක් දෙන්න ගිය මාසේ බැලුවා නම් මේ මාසේ වෙනතුරුත් ඇස්තිමේන්තුව අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ලැබෙන්නේ නැතිකොට අපිට ඒක හරියන් කර ගැනීමට අපහසුතාවක් තියෙනවා. අපි කොච්චර උනන්දුව තිබුණත් ග්‍රාමීය මට්ටමට අපි මේ වෙනකොට බොරුකාර වෙලා ඉවරයි. මොකද අපි යෝජනාවක් කරලා අපි කියනවා ගමේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පාර හදන්න, ඕක්කුව හදන්න, ලිද හදන්න අපි යෝජනාව දාලා සම්මත කරලා මෙන්න ලියුම තියෙනවා, මෙන්න අනුමත කරලා ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඇස්තිමේන්තු කරගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඊට පස්සේ ගියපුවාම 21 යෝජනාව ලක්ෂ දෙක යෝජනාව මේ අවුරුද්ද වෙනකම් 22 අවසන් වෙනකොට කරගන්න බැරි වීමේ අපාර්ථම මේ අපි ඔක්කොම තිබිලා තියෙනවා. තියෙනවා. ඒ හින්දා මම 2023 අවුරුද්දේ අපේ කාලෙත් එක්ක මේ අවසාන කාලෙත් එක්ක මේ කාර්යයන්ය කර ගැනීමට ඔබ ඔබගේ සියලු ශක්තිය අපේ යොමු කරන හැටියට ඉල්ලා සිටීමට අපි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු මම අදහස් දැක්වීම මම මේ නම් කරනවා. මම කිව්ත්තේ මේ සභාපතිතුමාට ඔබ පතන්නේ මම හිතන්නේ ලංකා පළාත්පාලන ඉතිහාසයේ හොයලා බලන්න ඕන නිවැරදි කිරීමකට යටත් මම හිතන්නේ අඛණ්ඩවම වැඩි අයවැය ලේඛන ප්‍රමාණයක් සභාගත කරපු සභාපතිතුමා වෙන්න ඕන කියලා මම හිතනවා මට මම ඒක ඉතිහාසයේ කියන්නේ හොයලා බලලා බලන්න ඕන මම හිතනවා ඒකට ඒ ලැබිච්ච වරමට අපේ සියලු දෙනාගේම සුභාසින්දනය කරන්න ඕන අරුබුදකාරී <coughs> ලෝක රටම අරුබුදකාරී අවස්ථාවක නත් තිබුණත් පල්ලෙපොළ වසන් 44 ජනතාවට යම් හෝ සේවයක් කිරීමට සාධනීය අයවැයලයක මේ වසරේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් මගේ අපේ පොට්ටාසේ සියලුම ජනතාවගේ සුභාසිංසන මේ අවස්ථාවේදී සභාපතිතුමා ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අපේ සභාව දැන් අන්තර් සූත්‍ර වලින් ස්වයංපෝෂිත හින්දා මම මේ අයවැයේටම යෝජනාවක් කරනවා අපිට දැන් මේ පොදු සංවර්ධන වැඩවලට වෙන් කරලා තියෙනවා හොඳ මේ යන්ත්‍ර සූත්‍රම පාවිච්චි කරලා ඒ බිල් පියාවා ගැනීමේ පදනමින් මේ 1 කෝටි 80 ලක්ෂ කරොත් සභාවේ ඒ අපි තුමු ටිපර් තියෙනවා, ඩැක්ටර් තියෙනවා, රෝල තියෙනවා, ජේසිබ් එක තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ දැන් මේ තියෙන බාන් දැන් තියෙන වෙළඳපොලේ අමුද්‍රව්‍ය වල තියෙන අධික මිලත් එක්ක බැලුවොත් අපි මම මේ ගරු മന്ത്രിතුමන්ලා තුමියන්ලා සියලු දෙනාටම යෝජනා කරනවා මේවා අර අමුද්‍රව්‍ය අවම අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීමකින් සහ අපි මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් සංවර්ධන වැඩ අපි ඉදිරියට හඳුනගෙන කරමු කියලා එහෙම වුණොත් අපිට වැඩි ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අර මාර්ග මේ වෙලාවේ කොන්ක්‍රීට් කරන්න හරි ගැටගල් කරන්න හරි කියොත් අපිට කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා සභාවක් විදියටම තීන්දුව කරලා ග්‍රාමීය මට්ටමේ තියෙන දැනට මේ වැහි කාලෙත් එක්ක නඩත්තු කරගන්න බැරි පාරවල් බොරළු අතුරලා හරි හෝ ABC අතුරලා හරි සකස් කරගන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරමු කියලා. ඒ වගේම සභාපතිතුමා අයවැය ලේඛනයේ තියෙනවා මේ ආදායම් වැඩි කරගන්න. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට පල්ලෙවල කොට්ටාසේ යම් යම් ආයතන යම් යම් ඒවා තියෙනවා දැනට ආදායම් ලබන නමුත් මම දන්නේ ඒවල යම්කිසි ආදායම් ලබන ආයතන වලින් යම්කිසි බදු මුදලක් අපිට ගන්නවා කියලා මම දන්නේ මම විවරදි කරන්න විශේෂයෙන් ටියුෂන් පන්ති තියෙනවා ගොඩක් එක එක මිල ගණන් ගන්න දැන් පෙර පාසල් තියෙනවා ගොඩක් පෙර පාසලෙන් පෙර පාසලට ආදායම ළමයිගෙන් ගන්න වෙනත් විදියට ඊට පස්සේ ජල ව්‍යාපෘති තියෙනවා ගොඩාක්. අපි සභාවක් විදියට මූලික වෙලාම කරපු ජල ව්‍යාපෘති තියෙනවා දැන් ආදායම් ලබන. ඒ වලින් අපිට ආදායමක් එනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මෙව ඒ වගේම ඒවා ටික හරියට මේ නියාමනය කරගෙන යන්කි දැන් වෙළඳ සැලෙන් ගන්නවා. කුංචි බක්කි කර බක්කි කරත්තෙමු වෙළඳ බලපත්‍රය ගන්න කියලා අපි කියනවා. හැබැයි අරව විශාල වශයෙන් මුදල් රුපියල් නැහැ. එවලම තමයි අවුරුද්දට යම්කිසි පුළුවන් ද මම දන්න පුළුවන් ද නැද්ද කියන්න බණත ප්‍රකාරව පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ තියෙන යම්කිසි දැන් සමහර දන්නවා ජල ව්‍යාපෘති දැන් අපි පල්ලෙවල දැන් සභාවෙම නම් සභාවකටත් දාලා කමිටුවකටත් දාලා යම්කිසි යාමනකට යටත්ව තමයි බිල් වැඩි කරේ. හැබැයි දැන් ගම්මට්ටමේ තියෙන තමයි වැඩි විච්ච විදුලි ගාස්තු යන්නේ කියලා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉන්ද කරු සභාපතිතුමනි මේව සභාව මූලික වෙලා කරපු ව්‍යාපෘති මම හිතනවා මේවා පිළිබඳව ඔයාලා බලන්න ඕනේ ජනතාවට දරාගත බැරි විදිහට සමහර ගම්වල බිල් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමාර දෙමව්පියන් දරා ගන්න බැරි විදිහට පෙරපාසල් වල ගාස්තු වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවුවා මොනවා හරි වුණා වෙච්චාම සභාපතිතුමා යනවා නෙමෙයි. මෙවුවා අපි හොයලා බලන්න ඕනේ ජනතා නියෝජිතය විදිහට මේ අපේ අපේ මිනිස්සු තමයි මිනිස්සුගේ දරුවෝ තමයි යන්නේ. අපේ මිනිස්සු තමයි ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් ආදායම් පොත ගන්න ඒවත් කරන්න පුළුවන් හැකියාව හොයලා බලලා අපි මේ අයවැය ලබන අවුරුද්දේ අවසානයේ කතා කරනකොට මෙතුමා කිව්වා වගේ අර අපි ඉලක්කගත වලට යන්න කටයුතු සකස් කරගන්න ඉල්ලා සිටින්නේ නැවත වතාවක් මම හිතනවා සමාජයට මේ සභාව සභාවාරේ අවසාන අයවැය වෙන්න පුළුවන් මේක අපිට වටින් කොටින් ලැබෙනවා ආරංචියක් තව අවුරුද්දක් දීර්ඝ කරනවා කියලා නමුත් නිල වශයෙන් බැලුවොත් අවසාන අයවැය වෙන්න පුළුවන් එසේ ඒකටත් අපි ඒ නිසා මාර්තු වෙන්න කලින් මේකේ අපි සැලසුම් සාගත කරලා තියෙන සංවර්ධන කටයුතු ටික ඉවර කරගන්න සියලු දෙනාම ඒ උත්සාහය ගනිමු කියලා ඒකට අවශ්‍ය සහයෝගය ලේකම්තුමියගේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ දොර සභාපතිතුමාගේ ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම නැවත අපි සකස් කරපු ආයවැය ලේඛනය සම්බන්ධ කර ගැනීම රමණවන්සේලා සිටිනාම සහාය ලබා දුන්නේ ගැන මම ඉස්සරහට යනවා ඒ වගේම අද සහභාගී වෙන්න ඕන ආශිර්වාදය පළ කරා. ඒක තමයි විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. කොළඹ අපි මේ ආයවැයේකින් සඳහන් පරිදි මේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වෙන් කරලා තියෙන මන්ත්‍රී වරුන්ට වෙන්ගල දීප ප්‍රතිපාදනයේ උත්සක වැඩ අපි ජනවාරි මාසෙකටම ආරම්භ කරන්න අපි අෂ්ටමයේ තුන් දෙසැම්බර් මාසයේ තුනම සකස් කරනවා. අපම සියර බලාකාරී ප්‍රගතියක්. පළවෙනි කාර්යයම ලබා ගන්නට සැලසුම් කරන්න නැතිතුරු ඒ නිසා අපේ තාක්ෂණිකාරෙන් ගැටුවට දැනට සෙනසුරාද ඉඳලා වුණත් අනේ අපි වැඩ බලන්න ඉන්න ටීම් මාත්‍යා වැඩ ටික කරනවා. ඒ නිසා බ්‍රහස්පතිතුමා සිකුරාදා වගේ එතුමා සභාවට එනවා එතන සම්බන්ධ කරගෙන මේ සකස් කරගන්න. ඔකලොත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ සභාවට දැනට දවස් දෙකක් විතර එන්නේ. අපේ සභාවට දින හතරක්වත් ගෙන්න ගන්න. ඒ නිසා අනුකම්පාවෙන් කතා කරනවා. ඒක ගැන අපිට සලස් කරගන්න බලන්න ඒ අනුව වෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩ කරන්නේ ඒක ඇස්ටිමේට් එකයි කඩිනකින් සලස් කරලා මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරගමු. ඒ නිසා පසුගිය කාලපරිච්ඡේදය යා හොයන්න බලනකොට අපි මම දැක්ක අනුමානකට තමයි විස්තර කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මන්ත්‍රීතුමන්ලාට සමහර වෙලාවලට කරන්න පුළුවන් වෙන දේවල් තියෙනවා. ශ්‍රමදාන වැඩසටහන අපි සංවිධානය කරපුවාම මම දැක්කා ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි සහභාගී වෙන්නේ. මොනාරි වැඩසටහනකට. ප්‍රෝග්‍රෑම් වැඩසටහනක් වෙන්න පුළුවන්, පරිසර වැඩසටහනක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කොයි අතයකට වුණා එහෙම නැත්නම් අපි ආදායම් රැස් කරන මොනාරි වැඩසටහනක් කරත් අපි කීප දෙනෙක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක වැඩි සියලු දෙනාම එනවනම් අපි ගොඩාක් වටිනවා. පෙළ සාමීපන සිටීමේ වැඩසටහනට වශයෙන්ම ආවනම් හරි වටිනවා වෙනවා. අනේ ඒ වගේ මේ ඉදිරියට අපි අර ශ්‍රමදාන වැඩසටහන කාලි මුට්ටාසේ කවන්න. ඔයරි කවන්න. අය මේක මට අදාළයි නැහැ කියලා ඉන්න එපා. ඒ වගේම අපි ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට නේද අර ගැම්මක් ඉන්නේ සහභාගීත්වය. ඒ නිසා ඉදිරියේදී ප්‍රජා සහභාගීත්වය අපිට තියෙන ගැටලු කීපයක් තියෙන එකක් තමයි අර මාර්ග දැනට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ පනතේ තියෙන වගන්ති හරි ක්‍රියාත්මක කරලා දැනට මාර්ගයට අවහිර කරලා තියෙන ඒ තමන්ගේ වැට මාර්ග අවහිර වෙලා තියෙනවා නම් ඒක සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න අනුසි වැඩ පිළිවෙල සකස් කරන්න ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අපිට විශාල සහයෝගයක් අවශ්‍ය කරන නිලධාරීන් ඉන්නේ එතන. නිලධාරීන් සම්බන්ධ කරගන්න යාමේදී එතන අවශ්‍ය සහාය ගම් වෙන්න අදත් අපේ අර ගොජන සේවා එක සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා ගෙවතු පරීක්ෂා කරන්න යන්න රජයේ ආයතන කියන පාසල් වල එන්න. ඒකටත් නිදාරෙන් ඉන්න එපා කිව්වලු. ආ. ඒ වුණා මොනවද වෙන කරන්නේ. ඒ පොඩි ගැටුවක් තියෙනවා. ඒ ගැටලුව විසඳන පාඩකුත් නැහැ. නමුත් අපි අපේ වැඩේත් අපි කොහොම හරි කරගෙන යනවා. ඉතින් මම සතුටු වෙනවා. අපි පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍ය සහයෝගය තිබෙන අපේ සහකාර කොමසාරිතුමා එතුමා ඊයේ දිනේදී බලත්මාන සහකාර කොමසාරයේ ධූරයෙන් ඉවත් වෙලා පූජා විදි ප්‍රාදේශ සභා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා හැටියට ස්ථාන මාර්ගය ලැබිලා තියෙනවා. ඒකට සීලකම් මාර්ගය. එතකොට අපේ දැන් අලුත් සහකාර කොමසාරයේ මේකනවා මිසකි දුදී ඒසම මම අත වශයෙන් ගොඩාක් සතුටුයි එතුමා ඊටම හොඳ බලත්මාන ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් අපිට මේ ගෙටි කාලේ තිබුණ පුදුම හොඳ සහායකතුරු නිලධාරියෙක්. ඒ නිසා එවැනි නිලධාරීන් මේ බලස්පාන ක්ෂේත්‍රයේ මුදීම ගැනට පණදාටක් තියෙනවා. මොකද සමහර නිලධාරීන් කොහොම රාජ්‍ය séවේ ගොඩක් මම දැක්ක දෙයක් තමයි පරිපාලන සේවයේ සමහර අය ඉන්නවා මේ පරිපාලන සේවය දේශපාලනය කියන එක දෙකම අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරන අය මේ ඉතාම හොඳින් කටයුතු කරනවා. සමහරක් අය ඉන්නවා දේශපාලනය දැන් අපි ප්‍රාදේශ සභාවකට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක දේශපාලන ආයතනය. ප්‍රාදේශසභාව කියලා කියන්නේ දේශපාලන පක්ෂ වලින් මැතිවරණයෙන් තේරීපත්ව ආවට එතන ආපුවාම ප්‍රාදේශ ප්‍රදේශයේ ඒක වෙනම පරිපාලන ආයතනයක්. එතකොට එතන සභික වෙන ඉන්නවා සභාපතිවරයෙක් ඉන්නවා ඒ අයත් කටයුතු කරන අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ නිලධාරීන් බැඳිලා ඉන්නවා. මොකද සමහර අය හිතන මේක මේ දේශපාලන ආයතනයක් නේ කියලා ඒ වගේ දැන් මම දැක්කා ඊසරේ රැනේ තිබුණා මෙතන දෙමළ පාට මාලා. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ විද්‍යාල කුලයේ ගුරුවරුන් සම්බන්ධ වෙලා දෙමළ පාඨමාලාවක් තිබ්බා දෙමළ පාඨමාලාවේ අපි පාඨමාලාව කියන්නේ සියලු පාසකම් දුන්නා. ඉඩකඩ දුන්නා අපේ ලයින් බිල් ගෙවලා අපි වියදමක් කරලා අපි ඒක දුන්නා. නමුත් අපි ඒගොල්ලන්ට තියෙන උත්සවයට අපි ගෙන්න ගන්න හොඳ නැහැ. එතකොට අපි දේශපාලන සභාපතිවරයා ගෙන්න එපා දේශපාලනයේ ගෙන්න එපා කියලා ඉතන ඉන්න අර වගේ පටු අදහස් තියෙන පුද්ගලය එක්කෙනෙක් කර විෂ බීජ දමනොත් අර අවුතරේම නිසබ්දයි. ඉතින් ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් වෙනම යනවා. මම කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂ ගුරුවරයාට පැමිණි කරා. එහේ එහෙම කරේ කියලා තුමා ඒක පරීක්ෂණය කරලා ඒ ගුරුවරයාට ඒ ඔව් ඊටවට පල්ලේකොළ කොට්ටාස තිබෙක මහාන වැඩ කරා පන්සල. ඒ වගේ කටු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් අපි කවදාවත් කිසිම වෙලාවක මම නම් කියන ওই වගේ තකවලට කියලා දේශපාලනේ කතා කරලත් නැහැ. දේශපාලනයක් ගැන කතා කරන්නේ. පාසල්වල ගියපම දේශපාලනේ කතා කරන්න. ඒ වගේ පොදු තැන් වලට ගියපම කතා කරන්න දේශපාලනේ කතා කරන්න තියෙන තැන් වෙනම තියෙනවා. නමුත් අපිට අපේ මේ ආයතනය වල අපේ කොට්ටාසේ අපිට පරතකින් පැවරුණු පරතල තියෙනවා වගේම තියෙනවා. එතකොට ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි දේශපාලනයක් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට ඒවා අකමැති වුණත් කැමති වුණත් පුරවැසියන් හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒකට අනුගත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැති වුණොත් මම හිතනවා මේ රටට පැවැත්මක් වෙන්නේ නැහැ. නිසා මම හිතන මේක ඕනේ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අවබෝධ කරගත්තේ නැති පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. මම තමයි ලොක්කා කියලා හිතාගෙන. එහෙම නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ගෙන් අපිට හොඳට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශකට අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ලා මාතකයට ආවා. එතුමාගේ දේශනාවක් තිබ්බා මම හිතනවා පුදුම පුදුම මේ මේ මේ මේ හොඳ ලස්සන දේශනයක්. එතකොට ඒ වගේ දේශනා කිව්වාම අපේ කොට්ටාසම නිමින්දාරිය ගත්තාම ඒක ආසත පොරෝ. ඒ නිසා ඊට වැඩිය මම මේ සිංහලෙන් මොකද ඒකෙන් අගතියක් වෙන්නේ අපේ කොට්ටාසේ ජනතාව. කොට්ටාසේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා කතා කරන්න බැරි නම් ඒකට අපිට අර වගේ මේ යන්න බැරි නම් එතකොට ඒකේ ඒකේ ප්‍රසාදය සහ ඒ දින අවඩ ඉඳ වෙන්නේ අපේ ජනතාවගේ නිසා මම හිතනවා මේක අපේ ලොකු ලොකු ක්‍රම කියලා තේරුම් තේරුම් දෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් අපි මේ ගමන කොහොම හරි යනවා. මේ අපි විශේෂයෙන්ම සතුටු වෙනවා මේ ගමන කටයුතු කරලා අපි කිසිම කිසිම වේදනකින්ව මේ පසුගිය කාලේ මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න අපිට සහායක දැක්වුවා. ඒ නිසාම අපි මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියා. ඒ නිසා මම හිතනවා තරුණාසලාගේ අර වේදන තියෙන පුළුවන් සමාජ කරපු වැඩ තියෙන පුළුවන් ඒ වගේම සමාජයට විදිහට වැඩ කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා අපි ගොඩේ කරගෙන කොහොමද මේ අවුරුදු තුන කටයුතු ඒවා අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ අයවැය ලේඛනයේ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනකොට වෛද්‍යනා ලේකම් දුරියතු කාර්ය මණ්ඩලය මේ සභාවේ තාක්ෂණ නිලධාරීන් උඩින් සේවකයන් ඉඳලා මොකද සභාවේ උණුගන්න කෙනාගේ ඉඳලා සභාව බලන්න සභාව ඉදිරියට ගෙන යන්න ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. එහෙම තමයි සභාව මිනිස්සු අතරට යන්නේ. එහෙම නැතුව අපි අර සංවර්ධන කාර්යය කරන එක විතරක් නෙවෙයි නිසා අපි අර බුදු වැඩ සටහන් කරනකොට අපි එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ අනිකුත් ආයතන සමග අපි හොඳ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මගේ තරම් මෙතෙක් දැක්කු සහයෝගය විශේෂයෙන්ම අපේ සභාපතිතුමා දරු අනුතුමාලා ඇතුළු සියලු දෙනාගේම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ලේකම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම පළාත් ප්‍රධානතුමා, සාමාජික ප්‍රසාරතුමා ඇතුළු ඒ පළාත් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයේ වගේම ආණ්ඩුකාර තුමා ගැන ගත්තාම ප්‍රධාන ලේකම්තුමා ඒ වගේම සියලු දෙනාම අපට ලොකු ශක්තියක් කියලා දෙනවා මේ වැඩකටයුතු කරගෙන යන්න. ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී සියලු දෙනාටම ස්තුති කරන්න මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ ගරු ජනක බණ්ඩාර දෙන්නකොඩේට ප්‍රමුඛතුමා තුමත් මම හිතන විශාල සහායකයක් ශක්තියක් අපට ඔහුගේ පාලන පරිච්ඡේදය තුළ ලබා දුන්නා. ඒ වගේම තුමාගේ ශ්‍රමික මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම විපක්ෂයේ ගත්ත අපේ රෝහිණ මන්ත්‍රීතුමිය ඒ වගේම අතුරු සියලු දෙනා සහායකයක් ලබා දුන්නා ඒ නිසා සහායකයන් දෙන්න අපි තවත් මේක ඉදිරියට කරගෙන ඉදිරියට සාර්ථක කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු ඒ වගේම අර ආණ්ඩුකාරතුමා අර උත්සවයට කිව්වා කියන කතාව ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඒ උත්සවය ගැන සමුපකාරය එතකොට සමුපකාරය තමයි ඒ උත්සවයේ සියලු කටයුතු සංවිධානය කරේ අපේ සභාවේ ගොඩනැගිල්ල දුන්න එක විතරයි අපි කරන්නේ මට කියන්න බෑ මේ මට ආරාධනා විතරයි කරේ එතකොට මට කියන්න බෑ අපිට කියන්න අයිතියකුත් නෑ අපේ මේ අවලාට එන්න කියන්න ආවන්තුමාට එන්න කියන්න නන්දතුමාට එන්න කියන්න මට කියන්න බෑ ඒක ඉතින් ඒ සම්පකාර සභාපතිතුමා තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ එතුමා දැනගන්න එතකොට එතන එතන පොඩි එතුමාගේ අතවශ්‍යකම් වෙන්නේ නැති ඒ නිසා නිමාක කියන දර්ශනාව ඒවා කරනවා සභාවේ ගොඩනගෙන සභාව ගොඩනගෙන ගන්නකොට සංඛ්‍යාකම අරලා කියන ඒ කර්තන එයාලගේ වැඩපොළ දැන් සභාවතුමා එදා එදා හරියට ආහාර කියන ඇනවුන්ස් එකේ සීරෝ මාචුතුමාට තුමේ තුමිලාට එලාම සේජන් කියන පැකට් ඉතලානේ නෑ නෑ නෑ මම කිව්වේ ඒක මට දොස් කියන්න එපා ආයතන ප්‍රධානයා කියලා කියන ආයතනය බුක් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධයට බුක් කරාට පස්සේ මට කියන්න බෑ ඕගොල්ලෝ මේ අනිවාර්යෙන් මේ මේ අපේ මන්ත්‍රීතුමාට කියන්න අපේ මන්ත්‍රීතුමියට කියන්න මට කියන්න බෑනේ ඒක එයාගේ උත්සවය එමනේ මම උත්සවයක් කරනවා මම දැනගන්නවා අපේ කට්ටිය කවුද කියලා නෑ කියලා ඉතින් ඒ නිසා අනිත් එක හැම එකටම මේ එහෙම කිව්වේ නෑ කියලා එහෙම වෙන්න එපා නමුත් එයාගේ යුතුකමක් කරන සභාපතිතුමා උතුමාලගේ ඡන්දෙන් ඉන්නේ සම්පතනේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට පත් වෙන්නේ මාස පහකට පත් වෙන්නේ එතුමාට වගකීමක් තිබුණා මේ මන්ත්‍රීවරුන් මේකට ආරම්භ කරන හොඳයි කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා සමහර අත්වශයෙන් සමහර උත්සවයන් අපිට කරන්න වෙනවා. ඒකම සංකල්පන හඳුනාගන්න අපිට ගොඩක් ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන් වුණා නේද? අධ්‍යාපන ගැටලු ගොඩක්. දැන් අපේ ගුරුවරු අපේ කොට්ටාසේ සමහර ඉස්කෝලවල ප්‍රාථමික ගුරුවරු නැති ඉස්කෝල තියෙනවා. එතකොට ඒවට මැදිහත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේම සමහර ගුරුවරු සමහර ඉස්කෝල තියෙන භෞතික ප්‍රශ්න තිබුණා. ගොඩනැගිලි ඒ වගේ දේවල් වලට එතන ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේ ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි අපේ තවම මේතර මේ ඉන්න එන එන සභාවෙදිම විශේෂ යෝජනාවක් කරන්න ඉන්නවා. දැන් අපේ කොට්ටාසේ අපිට විද්‍යාපීඨය හරි අපිට දැන් ගුරු ප්‍රපාඩු ගොඩක් තියෙනවා. ගුරු ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. දැන් ගුරු ප්‍රශ්න වලට ප්‍රධාන විසඳුම තමයි දැන් ප්‍රාථමික අංශේම ගුරුවරු නැහැ උගන්වන්න. නමුත් ප්‍රාථමික 1 2 3 පන්තිවල උගන්වන්න ගුරුවරු නැහැ. නමුත් දැන් මාතර මාතර එතකොට ගාල්ල පැත්තේ අධ්‍යාපනයයි හොඳ. ගාල්ල මාතර පැත්තේ අධ්‍යාපනය හොඳ. ඒ තියෙනවා නිල්වලා විද්‍යාපීඨ. ගුරුවරු වුණු කරන තැන ඒ ගුරුවරු ගුරුවරු රජයෙන් බඳවගෙන වුණු කරලා ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් දානවා ඉස්කෝලවලට. එතකොට පළවෙනි දෙවෙනි වසරකට හොඳ ගුරුවරු හැමදාම ඉන්නවා ළමයි. ළමයි. එතකොට අධ්‍යාපනය හොඳයි. ඔව්. නෑ නෑ මම දැන් මහා සභාවේ මේ විශේෂ යෝජනාවක් හැටියට මේ සැරේ මම සභාවේ සම්බන්ධ කරලා අනුකම්පාවක් තුනක් එවන්න කියලා. එතකොට එතුමන්ලා ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා මේ සභාවේ මම විශේෂ යෝජනාවක් හැටියට අපිට අපේ කොට්ටාසියේ ගුරු ගුරු විද්‍යාපීඨය ප්‍රොම්බඩ සෙන්ටරල් එකේ සෙන්ටරල් එකේ අර ගොඩනැගිලි ගොඩක් තියෙනවා. බිල්ඩින් ගොඩක් තියෙනවා. අතර 16ක් විතර ඉඩම තියෙනවා. එතකොට ඒකෙම පුළුවන් කොටසක ඔය ගුරු විද්‍යාඥයන් ආරම්භ කරන්න. මේ අපි හොඳ යෝජනා කරමු. එතකොට අපිට ගුරු ප්‍රශ්නේ ගුරු ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා අපි සභාවක් හැටියට මගේ තරම් පළාත් සභාවෙන් මේ වෙලාව විසුරුලා තියෙන නිසා ලොකු සහයෝගයක් අපට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ වගේම මධ්‍යම රජයෙන් උනත් දැන් සංවර්ධන කටයුතු වලට ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්නේ නැති නිසා එහෙම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපිට දැන් අර ඕකට අපේ මේ තියෙන බජට් එකට අපේ අයවැය තුළ අපේ ආදායම් තුළ තමයි අපිට සියලු කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. නිසා මේ කටයුතු කරන්න අපි සියලු දනාගේම සහයෝගය ලබා දෙන්න කිව්ව කරමින්